Викладач дуже терплячий і може пояснити стільки разів, стільки скільки треба, щоб е, дійсно вийшло. Може знову нагадати, <laughs> якщо ти щось забув. І хочете подякувати за таку величезну кількість практики, е, мінімум теорії, максимум практики, коли ти наступаєш на граблі на ті ж самі і на своїх помилках вчишся. Це набагато швидше і набагато продуктивніше, ніж е, сидіти над підручниками і вивчати ну, просто на пам'ять якісь програми. Дуже компетентний і е, дуже якби, витривалий у своє, в своєму навчанні. Надзвичайно вдячна за структурований підхід і конструктивну критику. Простою мовою не дуже прості речі, але поступово і по пунктах структуровано. Все, що має бути найкраще для засвоєння. Викладач намагався завжди допомагати нам, якщо щось було незрозуміло, пояснював. Е, намагався бути дуже терпеливим, якщо у когось щось не виходило. Я вам дякую е, за курс, е, тому що, наприклад, у мене устаткувалося таке от розуміння якісного відео, яке воно має бути, що є помилкою, чого можна уникати. Мені дуже сподобалася методика викладання, тобто теорія була сполучена з практикою. І на мою думку, важливо було те, що ми от е, е, вчилися на власних помилках. Сподобався ваш стиль викладання, такий спокійний, ненав'язливий. До кожного він має як індивідуальний підхід, і кожному він е, е, ну, викла, е, ну, викладач е, працює, е, не відмовляє ні, ні в чому, ніякому питанні що мені сподобалось е, в нашому викладачу, те, що він може не тільки е, що він не тільки має цей великий досвід, а він також вміє навчити. І це дуже важливо, тому що коли ти бачиш людину, яка закохана в свою справу і показує тобі, як. Е, як скажімо, як робити перші кроки в цій справі, то це надихає і це дає тобі можливість розвиватись далі.